Андреас Форбекерат, послушается в Украине. Как вам будет при, э, удобнее? Вы, вы сначала что-то скажете или сразу вопрос? Ну, давайте. Пока встреча именно с сайта, то, что вы хотели, а потом немножко позже можно будет журналист наш. Хорошо, отлично, да. Ну, давайте, может быть, было бы очень интересно для меня. Сначала хотел бы э, извиняться за то, что я э, опаздываю. У меня были проблемы <laughs> найти Э, во-вторых, хотел бы сказать, что я очень рад быть э, в Харькове. Это мой первый визит в Харьков. Э, у меня был достаточно жесткое расписание сегодня, много встреч. Самые интересные встречи для меня это всегда с студентами. У меня был разговор с студентами в вашем университете здесь. Это для меня очень интересно, и это то, что дает мне очень большое доверие на будущее этой стране. Э, я всегда, когда я путешествую в Украине, я всегда э, хочу, пытаюсь встретиться с гражданским обществом, потому что э, я всегда говорю, э, что я убежден, что самое большое преимущество для этой страны это э, вот это сильное динамическое гражданское общество. И мне кажется, что самая большая разница в Украине сегодня по сравнению после оранжевой революции это гражданское общество. Более эффективное, более развитое. Э, и когда я говорю о гражданском обществе, я тоже включу э, вот это э, добровольцы, вот это волонтеры. Я был в Краматорске вчера. И это просто удивительно, как люди помогают, люди, которые избежали из их дом, э, люди, у которого уже есть достаточно много трудностей, но они все равно готовы э, помогать э, э, переселенцам. И это э, для меня это... Я э, очень уважаю э, вот этот э, дух, который существует сегодня в Украине. И я тоже э, думаю, что гражданское общество играет очень важную роль не только события в Майдане, в Киеве полтора года но тоже после Майдана, что касается реформы Э, Киев существует это э, э, Reanimation Package for Reform. Это где-то 70 организаций, 300, 300 организаций, нет, 70 организаций, 300 экспертов, журналисты, юристы. Реанимационный пакет реформ. Да. Который э, создали более 30 э, законодательства которые они, э, то есть, э, э, провели через Раду и сейчас законодательство. Очень важное законодательство, очень важные реформы. И поэтому гражданское общество дает мне очень большое доверие на будущее в Украине. Поэтому я очень, очень рад, что у меня возможность встретиться с вами. Но для меня, я не хочу, что это будет, будет монолог я думаю, что у меня гораздо больше интерес к вам, чем вы ко мне. И поэтому, если было бы возможно, я был бы очень рад, если вы можете э, представить себе и рассказывать немножко, кто, кто вы и что вы думаете о будущем этой стране и будущем Харькова. Спасибо большое. Да, пожалуйста, вопросы. Смелее, у нас возможность поговорить с послом. Пожалуйста, Андрей. Господин, Господин посол, благодарен вам за то, что вы сегодня пришли к нам пообщаться. Зовут меня Дмитрий Марцон, общественный активист, как раз представитель гражданского общества, о котором вы говорите. Скажите, пожалуйста, вот как сейчас, по вашему мнению, международное сообщество оценивает вот реальный ход реформ в Украине? И как оцениваете риски, с которыми сталкивается гражданское общество при внедрении этих реформ? как оценивает готовность к власти, политическую волю, что самое главное. Потому что я могу вам изнутри сказать, что когда мы, как гражданское общество, здесь многие сидят, мои коллеги, начинаем от власти что-то, так сказать, требовать от слов к делу по реформам, начинается, так сказать, саботаж, пробуксовывание и так далее. Вот как вот, действительно на это все смотрит европейское сообщество? Как они оценят результаты? Ну, у меня прекрасный переводчик, и он, чтобы он не безработиц, я, я, я пытаюсь по-английски. Э, Спасибо большое за вопрос. Uh, I believe that the, the picture when it comes to reforms are a mixed one. То есть э, с- смешанная картина от реформ, впечатление от реформ. Um, have there been progress on the reforms? Yes, I believe there have definitely been progress on the reforms. Has there been enough progress? I believe not. Есть ли прогресс в реформах? Да, он, конечно же, есть. Достаточно ли его? Недостаточно. Uh, I think it has been better in some areas, and I think it has been disappointing in other areas. В одних сферах он лучше, в других он э, обескураживает. Uh, when it comes to the fight against corruption, which I think is the silver bullet for the Ukrainian uh, government and Ukrainian decision makers. I think you are better qualified to answer whether or not enough has been done, but I'm afraid that, that the answer is no. Когда мы говорим о коррупции, то это то, что можно считать серебряной пулей для правительства Украины. Вот здесь э, можно спорить, и скорее мы сами, мы сами, наверное, можем сказать, насколько много ли здесь сделано. И, наверное, недостаточно еще сделано в Украине для того, чтобы... Э, But I, I believe that the establishment of NABU, the new National Bureau on the Fight Against Corruption, is a step in the right direction. Э, создание, я верю, что создание, я считаю, что создание Национального бюро, антикоррупционного бюро является правильным шагом в этом направлении. I think the challenge is that uh, they have decided that no one that has been involved in fight against corruption the last five years is allowed to work in the bureau. And that fact will probably um, mean that it takes some time before the bureau is up and running. And the new head, uh, who I will be meeting next week, I understand that he said that not until late this autumn will the bureau be up and running. And I think only then will we know whether or not it is efficient. То есть, по сути, за последних пять лет фактически никто серьезно не занимался борьбой с коррупцией в Украине, и до сих пор еще происходит процесс. Нет, нет, да, немножко по-разному. Ага. Да, да, да, да. Так что есть вот это э, э условие э, в это бюро, что никто не, который ага, занимается... Не который занимался борьбой против коррупции последние пять лет, не имеет права работать в это бюро. Mm. Все, Ну и, соответственно, это люди, которые новые, да. вот, они еще должны войти в курс дела, э, работать бюро начнет через ну, с осени да. А в полную силу. Сейчас мы встречаемся с председателем бюро, вновь избранным, и да. фактически Пока что только лишь начинается процесс. Да, э, только начался. Слишком рано слишком судить, рано, э, оценивать э, да. результат. Да, результат. Uh, I think uh, when it comes to economic reforms, I think the government has done uh, made some, some important decisions. Когда говорим об экономических реформах, то правительство сделало важное решение, некоторые важные решения. I think one of the most important decisions, which is probably the most unpopular decision, is the fact that they decided to phase out the gas subsidies. А, то есть одно из важнейших решений, которое было принято, это убрать все-таки субсидии по газу. I believe that decision is unavoidable. There's no other alternative. То есть это то решение избежать, которое невозможно было, других альтернатив нету for three reasons. Gas subsidies has been the single most important source of corruption money for high officials. По, по трем причинам. Во-первых, э, э, газ, э, субсидии. Да, субсидии по газу – это один из важнейших источников коррупции, коррупционного дохода для высокопоставленных лиц. Second reason uh, gas subsidies amounts to no less than 8% of the total GDP. money that can be spent elsewhere. Eight. Eight, eight. Эти. На субсидии уходит до 8% от ВВП, то есть это деньги, которые нужно их потратить на что-то другое. And thirdly, the gas subsidies has meant that there has been no, no in- incentive to invest in energy efficiency. И, и третье – это то, что субсидии приводят к тому, что ни у кого нет желания, мотивации инвестировать в повышение эффективности, энергетической эффективности. And this is an area where Sweden, we, we uh, invest 25 million euros every year to support Ukrainian reforms. And the biggest part of this money goes into helping Ukraine to improve its energy efficiency. Э, Швеция инвестирует ежегодно 25 миллионов евро а, и э, значительная в в реформе в поддержка, поддержка реформ, да, и значительная часть этих, основная часть этих инвестиций идет в энергоэффективность, помощь Украине перейти на энергоэффективные технологии. Да. Uh, and I, I'm convinced that there is huge potential for Ukraine to reduce its gas consumption. То есть я убежден, что у Украины есть колоссальный потенциал уменьшить свое потребление газа. Ukrainians are consuming three times more per GDP unit than the European average. Украинцы из расчета на единицу ВВП потребляют в три раза больше газа, чем в среднем по Европе. And investments into energy efficiency. I just came from a meeting with Megabank, who is helping us to uh, give credits to people that want to invest in energy efficiency. We are giving them money and they are distri- distributing this. Uh, they told me that the average payback time for investments into energy efficiency is about three years. И инвестор, э, то есть мы сейчас встречались с Мегабанком, который как раз э, раздает кредиты на а, А, и энергосберегающие проекты, э, то есть поработает схема, что через Мегабанк проходит такое финансирование, они утверждают, что э, э, окупаемость проекта по энергоэффективности на сегодняшний момент составляет 3 года. Окупаемость, это то, что возврат, да, возврат да, да, да, инвестиций. Да, срок окупаемости. Эм, so I do think uh, that the decision by the government to, to raise the gas tariffs was extremely courageous and bold. То есть, и поэтому я считаю, что решение правительства поднять э, с- тарифы по газу было с- смелое и правильное решение. And let's, let's be frank, every single Ukrainian president and government has known that this was necessary. up until now, every single president government has shied away from that challenge. И будем давайте говорить честно, каждый президент и каждое правительство Украины знало, что это нужно сделать. И будем говорить честно, что каждый президент и правительство избегал э, такого принятия такого решения. Mm -hmm. uh, but of course, it's important that the government and authorities make it possible now for two things. Uh, first, to compensate the most vulnerable people in society through social welfare. Ну, т- при этом нужно, чтобы правительство сделало несколько важных ре- вещей. Первое – это компенсировать наиболее, найбільш вразливі ша- прошарки населення, які постраждають від е, цих заходів. And, and secondly, I think we, we need all, both Ukrainian government but also the international community supporting Ukraine, needs to do more to allow for the Ukrainian people to save gas, save energy. И нужно делать больше и правительству Украины, и международному сообществу для того, чтобы граждане Украины могли экономить на энергии, экономить энергию. Спасибо, да. Э, друзья, давайте такое, вопросы по покороче, да, и немножечко про пару слов о себе, чем вы занимаетесь, прошу вас. Да, пожалуйста. Михаил Долгополович, организация «Автомобильный Харьков». Э, основное направление нашей деятельности – это помощь АТО, патриотическое воспитание харьковского, скажем так, населения и э, ну, иллюстрационная декорационная деятельность. А у меня вопрос э, может быть такой глобальный, но опять же, если можно э, структурно, вот как вы определить основные направления взаимодействия с Украиной, то есть основные приоритеты взаимодействия Швеции с Украиной в настоящее время? Я слышал что-то, что вы взаимодействуете по силовому блоку, насколько я понимаю, при форме силовых ведомств Швеция будет принимать участие, если можно прокомментировать. Er security. Uh -huh. Security. security. Uh, Military security in general, yeah, security. Yeah. So the, the, the, the support for Ukraine is in many different spheres, the Swedish support. One is the support for reforms that I mentioned, 25 million euros a year. Part of it is in energy efficiency, part of it is in supporting um, uh, Grashtanska Общества, uh, NGOs. Last year we invested 5 million euros into supporting different NGOs because we do believe that you are the most important motor to change the It's country. like a grant system. Uh, we, we provide core support. So basically about 13, 14 big NGOs, such as Central UA or Helsinki Group, are receiving core support from, from Swedish taxpayer money. А, э, Мы разделяем таким образом поддержку. Из упомянутых 25 миллионов евро, как мы уже сказали, э, основная часть уходит на реформы, на поддержку энергосберегающих э, мероприятий. Ну, около 40%. Э, около 40%. 5 миллионов евро уходит на поддержку НГО, гражданского общества. При этом как это осуществляется? Есть поддержка Core Support, это Э, базовая поддержка, ключевая поддержка 30-40 NGO. 13-14. А, 13-14. 13-14 э, ключевых, таких как э, Хельсин, Центр ЮА, Громадская тревожная, другие. Эм, and then we're also uh, supporting justice reforms through the Council of Europe реформу права, правовой системы, justice reform через Совет Европы. And the third part for our reform support is supporting Ukraine's market economy and uh, competitiveness. И третья часть – это поддержка реформ рыночных и развития конкурентоспособности. So this is the part that is reform support. The second part is that we, our Prime Minister, when he was here, he offered the Ukrainian government a loan of $100 million, which is now being negotiated. Это, то есть, это та часть, которая касалась именно э, да, поддержка реформ. Следующий момент – это э, встреча была на правительственном уровне, когда была предложена займ 100 миллионов евро. Да, кредиты 100 миллионов, да, да. да. который сейчас, ну, мы идем переговоры об этом. Uh, and the third uh, component is the humanitarian support, 9 million euros through different UN organizations and other organizations. И третье направление – это гуманитарная поддержка 9 миллионов евро через разного рода международные организации, объединенные организации Объединенных Наций. As a complement to this, and this is more symbolic to show the solidarity with the Ukrainian people in the difficult times. И как добавление к этому... Символи символические Символение, да, да, да. Потому что это объем, это не, не очень большой по сравнению с другой поддержкой. Но, то, что, но тем не менее важный с точки зрения важный. И это, это демонстрации. Да, и это поддержка, которую мы даем больнице э, Днепропетровск, которая принимает э, э, раненые солдаты, и, э, э, которые ранены из пожара. Правильно сказать? И- Burn, burn wounds. А, да, ожоги, ожоги, ожоги, ожоговый центр, да. And we're also looking into how we can support security sector reforms. And one of the areas which we have identified is, is to provide uh, medical education for uh, Ukraine Defense Forces. То есть еще одно направление, как можно касается поддержки безпекового сектора, э, то, что мы говорили, силового блока, в данном случае это medical training for... Мед, мед, медицинское образование для вооруженной силы. силы. Да, да. Are you, some, some training for our medicine? Yes, for, for uh, uh, medical medical training for uh, Ukrainian uh, defense. We're looking into which city? We, this is something we just decided upon, and we will have people coming to Ukraine to look into the possibility how we can organize it. Again, this is, I'll be very frank, compared. Uh, no, no, but, but it's important to, to, to uh, because I don't want to say that we're giving so much on this bill. It's more symbolic. It's, it's you know, it's about $100,000 and so in, in, in comparison, what we do on the reform side, it's much smaller. We, Yeah, everybody understands English usually. Then Ah, check yeah. <laughs> if I, if I can translate it. don't we? все по-английски? Не, ну не все, не все, это как бы. Э, То есть в целом, в целом э, ми- пока что решается вопрос по, меди... Э, э, по, этому тренингу, еще да. не, не до конца понятно, да. в каком городе это будет, но да, среди да. той суммы, которая уже выделяется, я понимаю, средства, уже предполагается, что будет средства на... Да, на... средства, если да. принципиальное решение государства уже принято, но как это будет... Э, Механически решено, да? Да, это пока э, технически. Спасибо. Депутат Харьковского горсовета Дмитрий Марию. Господин посол, у меня к вам, э, а, ну, чем я занимаюсь. Я сейчас общественностью в основном занимаюсь вопросами борьбы с коррупцией, которая сегодня, которая погряз Харьков примерно с 2010 года, со времени избрания мэром города Кирмаса. Тема у меня поэтому всегда одна. Вот у меня к вам вопрос такой, он, наверное, наполовину шуточный. скажите, пожалуйста, а в Швеции когда-нибудь от отпетого уголовника, который отсидел два года, выбрали бы мэра? И вообще это возможно в Швеции? По закону. По закону. По закону выбрали мэра. Преступник, уголовник, это преступник. Да, да, да, сейчас я понял, да. Че тогда, я не знаю, я никогда не слышал это. Но я, не, я, я честно говорю, я не знаю всех меров в Швеции тоже. Ну, я, я думаю, наверное. Да. Спасибо. Немножко себе и короткий вопрос. Да, немножко себе, пожалуйста. I'm Bastin English, I'm a journalist. Uh, but now I work uh, in uh, national TV and radio broadcasting uh, Council in The new, sorry, the new public broadcasting service. Uh, yeah, nation, national. Uh, the, the one that the Rada just decided about. Uh, in Okay. On the, yeah. uh, what do you think about about the public television, TV in Sweden, in Ukraine? Uh, of course, uh, was. Uh, вы тоже. Да, ну, только месяц назад начал да. процесс. Э, что, э, что касается общественного телевидения в Швеции, вот, э, модель шведская, она применима в Украине или нет? Я думаю, что если это подход... Спасибо за вопрос. Это очень-очень важный вопрос, очень важный э, э, сфера. То есть если шведский модель, спасибо, если шведский модель точно подходит Украине, я не могу сказать. Это для украинцев э, э, решить. Но то, что мне кажется важно, это создать э, телеканал, который независимый, который зависит от государственных денег. Потом у нас есть такой система. У нас есть Два главных канала финансирует я и остальные шведы. Это не значит, что государство влияет на новости, на, на программы. Наоборот, есть самостоятельный как борт. Руководство. Наблюдательный совет. который означает тоже директор и все. То есть это не, не я думаю, такой же модель есть в Великобритании, BBC. И я думаю, что это важно составить здесь, в Украине, потому что, ну, как вы все знаете, э, олигархи э, имеют большое э, влияние на э, телеканале Украины. И я думаю, что очень важно, это моя жена, которая только что пришла, Анна. Э, я думаю, чтобы уменьшить это влияние, очень важно создать телеканал, который ну, независимый, где, который э, передает новости, которые объективнее, которые правильнее. И это особенно важно сегодня, не, не только вопросов э, олигархов, это тоже важно э, в борьбе против э, пропаганды, российской пропаганды. То есть я думаю, что если вы меня спрашиваете, я думаю, что это очень важное решение. Я очень надеюсь, что это будет сейчас выполнено, и чтобы э, государство э, найдет деньги за это тоже, чтобы это будет. Потому что если это канал, который без денег, тогда невозможно э, продюсировать и составить хорошие программы. Если не хорошие программы, никто не будет посмотреть, смотреть, правда? поэтому должна быть достаточно большой бюджет тоже. Спасибо. Да, пожалуйста. Николая кризисная психологическая служба. Я по вопросу тренингов, насколько возможно ожидать поддержку от вас, ну и от вашей страны, а, с точки зрения развития или построения диалогового пространства в Украине, образовательного тренинговую тоже поддержку, а, техник ненасильственного общения, ну поскольку как бы ваша страна богата на такие технологии. Может ли это рассматривать? Это техника. Technique of communication non-violent. Ну, ну, ага, диалог, да. Я думаю, что э, хотел бы добавить тоже Часто вот этот ответ на ваш вопрос, что касается реформы, если э, государство или правительство населяют достаточно. Я думаю, что большой вызов для государства, для правительства, для всех которые входят в власти, это объяснить для населения, что они делают и почему они делают это. Особенно, что касается повышения газа. Это прекрасный пример. Потому что люди сейчас, они просто получают э, бил. Счет. Счет, который три раза выше, чем год назад. И они не понимают, почему так. Надо объяснять, почему это важно, почему нет этого. Что касается диалога, я думаю, что это очень важный момент. <coughs> Э, я был вчера в Краматорске, где ОБСЕ э, создал э, очень хороший семинар, конференц, где они пригласили люди, которые представляют власть в Украине, объяснить, что они делают. И там был рабочей группы, которые обсуждали медиа вопросы, безопасные вопросы, вопросы безопасности, экономики, социальные вопросы, разные вопросы. Я думаю, что такие, ну, в принципе, Украина нуждает больше диалога, больше дискуссий между разные части страны, но тоже между власть и население. Это ну, очень важно. Вот такие программы у вас есть? Готовы ли вы делиться? Да, да, это приглашаюсь. Да, Потому что мы получили поддержку, да, там, медицине, да. обучение, да. развивается наука построения работы с военными. Да. Теперь вот это важная тема, которая... Да, но это... Особенно программы это нету. Но сейчас мы, мы, мы смотрим, но мы получим э, э application, заявки. Э, заявки, да. Заявки, заявки да. И э, рассматриваем и посмотрим, как это, если это подходит в нашу общую программу тоже. Но пока у нас такой нету. Но мы поддерживаем ОБСЕ тоже. ОБСЕ сделает это национальный форум для диалога сейчас. Э, просто хотел бы добавить, что касается э, диалога между разными частями. Для меня это удивительно, что для всех украинцев несмотря на то, что если они живут в Краматорске, или во Львове, или в Харькове. Я, может быть, я ошибаюсь, но мое впечатление – это то, что проблемы такие еще везде. Главные проблемы – это коррупция, это э, отсутствие права, да, то есть lack of rule of law. Да, да. Принципы верховенства права. Да, да, принципы верховенства вы знаете, что я имею в виду. <laughs> Э, эта инфляция – это то, что зарплаты не достаточно высокие. Э, и поэтому это очень важно обсуждать вот этот вопрос, потому что у всех есть такие же проблемы. Я думаю, мне кажется, самая большая проблема это не федерализация, федерализация, не федерализация, не русский язык или украинский язык, это вот эти вопросы. Эм, я думаю, что вот этот вопрос, есть общий ответ на этот вопрос. Это реформы, больше реформы. И хотя это будет тяжело в ближайшее время, я думаю, что э, medium, средний, средний, средний срок, э, средний срок, я достаточно большой оптимист. Да, пожалуйста. Да, прошу. Меня зовут Наталья Яковлева, я соучредитель э, Большого благотворительного фонда «Харьковского У нас широкий спектр, но мой вопрос будет узкий. Вы сказали, вы много работаете с молодежью. Вот что вы сейчас вы рекомендовали э, харьковской молодежи, к чему учиться, к чему э, стремиться? Это вопрос выбора да, это очень, это очень это вопрос хороший. выбора будущего. Да, да, аб, аб, аб, абсолютно согласен. Э, Во-первых, я думаю, что важно э, научить э, языка, английский язык. Это важно. Это важно для всех. Это важно для шведских молодые. Э, э, я думаю, что то, что Украина нужен, это больше антрепренер. Антрепренер. Предпринимательство. Предпринимательство. Э, и это важно для всех, всех стран, особенно для Украины. Потому что здесь есть, ну, как я сказал, большое влияние из органов. Есть вот эти большие комбинаты. Но то, что отсутствует, ну, не отсутствует, но должна быть больше, это средние и маленькие предприятия. Потому что это, это для всей экономики, для шведской экономики. У нас есть IKEA, Volvo, Ericsson, большие э, компании. H&M, да. <laughs> Но как the beacon of our economy, the, uh, fundament. the fundament, economy. Это средняя и маленькие компании. И, и я думаю, что есть потенци большой потенциал, и это тоже ответ на вопрос, э, что надо то есть, стремиться. Э, большой потенциал в Украине сегодня, особенно в Харькове, это IT, IT-сектор. Я посетил сегодня шведская компания, которая называется Sigma. Э, они производят софтвер для э, компаний, э, в основном в Северной Европе, компании Северной Европы, Швеции и других стран Северной Европы. Они производят это здесь, потому что здесь есть очень высокий уровень обучения Э, то есть здесь есть огромный потенциал. Второй сфера, где есть огромный потенциал, это э, сельское хозяйство. Э, потому что мы все знаем, что ваша черная земля – это самый, самая лучшая земля в мире, очень э, fertile. Родючая. Родючая, да. Родючая, То есть здесь есть очень большой э, потенциал. Я, я, я, когда я говорю с шведскими компаниями, я, я всегда объясняю, что хотя вот это происходит конфликт, и все равно сейчас хорошее время инвестировать в Украину. Да. Тарас, мы тоже так считаем? Да. Это сейчас лучшее время, у нас сейчас цены упали. Еще лучше будет. Да, нет, нет, сейчас уже прекрасно. Да. Цены уже низкие, да, можно да, скупать недвижимость, да, потом а раз, да, и да. два, три раза. Да, да, да, да, да, совершенно верно. А инвесторы Но... разделяют вашу позицию? Но э, я думаю, нет, это хороший вопрос. Да. Вот Вы спросили, шведские предприятия слушай меня? Слушали. Но в основном Хорошо. они ждут сейчас. В основном сейчас ждет. Что они ждут? Да, это, конечно, они очень часто, когда они слушают э, новости о Украине, это о э, конфликте и о войне. Это, конечно, влияет. Но то, что важнее, которое они ждут, это реформы. Если, если будут действительно реформы, если люди здесь, если вы, вы говорите, что да, сегодня коррупция меньше, чем год назад, если вы говорите, что сегодня сегодня э, судьи э, более самостоятельны, чем голоса. Если вы говорите, что сейчас это легче обратиться к э, authority, to власть, власть. власть это очень влияет на шведских инвесторов, и я думаю, что тогда они будут очень инвестировать в стране, потому что они прекрасно понимают вот этот потенциал они, они умные. И шведский, шведская экономика очень зависит, зависит от э, экспорта и, и торговли. Мы достаточно маленькая страна. Ничего маленькая, вы больше и Нет, да. Ну, 10 миллионов, ну, средне. и ну, шведские компании, они ну, сразу, когда кто-то создает компанию, может быть, ну, еще один коллега добавит, Потом сразу ищет рынки за Сразу. Это, то есть это всегда было так. И поэтому очень большая часть наша ВВП, ВВП, ВВП э, это экспорт. Очень большая часть. Да, пожалуйста. О а себе немножко. Да? Здравствуйте. Меня зовут Алена Купина, фонд «Местная демократия». Мы реализуем проект, который называется «Диалоги для разрешения конфликтов общественных, достижения эскалации, агрессии в обществе. И вот на нашей диалоговой площадке эксперты, лидеры мнений, они не только предлагают методы решения конфликтов, которые бы учитывали интересы разных сторон, но и вырабатывают меры по профилактике конфликтов. Да. Скажите, в Швеции есть какие-то модели, работающие по профилактике различного рода конфликтов, идеологических, там, допустим, политических, экономических в том числе? Спасибо. Это, был, это был такой сложный вопрос, я был по-английски. ну, хороший вопрос. Uh, we, there's been a long tradition in Swedish diplomacy to spend a lot of time and efforts working on conflict prevention. А, то есть в, вообще в шведской дипломатии существует длинно долгая традиция тратить время и усилия на предотвращение конфликтов. And also to try to get a better understanding why conflicts start. И для того также попытаться понять, лучше понимать, почему вообще происходит, почему начинаются конфликты. I'll be honest with you, I think the conflict in, in, in, in Ukraine started uh, because of the Russian aggression. Я скажу честно, конфликт в Украине начался uh, из-за агрессии России. But there are other elements in conflicts. Um, I'm not talking particularly about conflict in Ukraine, but in other areas. which you can see a clear tendency that, for example, um, um, poverty, lack of justice, lack of uh, equal rights is the most important reasons why conflict start. И, но нужно точно так же посмотреть, что существуют и другие причины для конфликтов. Мы в данном случае говорим вообще и за пределами Украины, когда они случаются. Это Например, бедность – это не, не отсутствие правосудия и э, защиты прав человека. И отсутствие демократии. И отсутствие демократии. То есть это толкает людей к конфликту. Um, I've some, somewhere read that two democracies have never been to war with one time. Two democracies have never been at war. Ага. Uh -huh. Где-то я прочитал однажды, что две демократии никогда не воевали между собой. Uh, but I'd like to add one element which is very typical Swedish, uh, because we're pursuing very much trying to strengthen women's right in our foreign policy and promote uh, gender equality. Но еще есть один очень шведский элемент, который присутствует в нашей дипломатии. Это поддержка Э, гендерных прав и да, равноправия, равноправия да, и участия, э, и участия женщин в, во внешней политике. And we are, we are convinced that, that to have a more equal society in terms of gender balance also is very important in order to prevent conflict from breaking out. И мы убеждены, что иметь э, более равное общество в плане гендерного баланса это тоже важный элемент предотвращения конфликтов. And also when trying to resolve conflicts, it's very important to have a gender element, a gender balance in the resolution of the conflict. И точно так же, когда пытаются решить конфликт, то очень важно тоже участие гендерным аспект и участие баланс, гендерный баланс в решении этого конфликта. Because if you have five men on one side of the conflict, five men on the other side, negotiating how to resolve the conflict, you can be sure that there will be no one thinking of how this affects women, which are 50% of the population. вы можете быть просто глубоко убеждены, что если с одной стороны участвуют пять человек в конфликте, и, в другой, и пять мужчин в конфликте, и пять мужчин, мужчин, пять мужчин, пять да, мужчин, да, как, да. если честно, да, это, это, это всегда, это почти всегда так. Да, это Может, нам с Ириной Кабаевой переговоры Э, нет, нет, вопрос не об этом. Вопрос здесь именно в том, что тогда не учтены вообще интересы Я женщин поняла, да, э, в, в решении этого конфликта. And, and I, I, I, the other day I read this, this good example why it's so important to have a gender perspective on all issues. И я также прочитал однажды, почему тоже важно иметь вот эту гендерную перспективу на все вопро э, во всех вопросах. money we were going to build a in Sri Lanka. Э, за деньги, за финские деньги мы we're мы, строили, да? Да, мы строили, мы, мы, строили, мы хотели бы построить, это, это анекдот, мост. или это история, это история да, жизни. да, да. Э, история жизни в Шри-Ланке мост за деньги шведские. шведского. And like in most places in the world, there were only men taking part in the planning of this bridge. И как во всех частях мира, в- только мужчины принимали участие в планировании построения этого моста. So they decided to build a bridge for how men travel in Sri Lanka, or in this particular place in Sri Lanka, namely a bridge for cars and for motorcycles. И они построили мост э, для того способа перемещения, который традиционен в Шри-Ланке для мужчин. То есть это автомобили и мотоциклы. What they completely forgot, because no one, no women participated, was that almost all women and children are traveling by foot. они единственное, что забыли, то, что большинство женщин, просто почти практически все женщины и дети в Шри-Ланке путешествуют пешком. So there was no line for pedestrians, for foot, for people walking, only lines for cars and, and motorcycles. То есть только пешеходные, не было пешеходных дорожек, только для, были полосы для мотоциклов и автомобилей. And I think this example you can also apply on, on Ukraine, Sweden, and other countries, why it is so important to have women involved in the decision making. И этот экзамен, пример может быть для всех стран удачным, почему нужно, чтобы женщины участвовали в принятии решений. And I'm not only saying that because my wife is here. Спасибо. Чем вопрос, пожалуйста? Э, вот у меня вопрос Харьковский кризисный инфоцентр. Мы занимаемся тем, что даем возможность вот, э, вам общаться со всеми да жители города, и теми, кто подключается, У нас есть стрим-трансляция, у нас есть э, сайт, на котором мы транслируем наши встречи. И вообще мы занимаемся информацией, поездками в АТО, собиранием мнений, ну, в общем, огромный, обширный такой аспект. Вопрос вот какой. В 90-е годы существовала, не знаю, правда или нет, э, такая миф о том, что в Швеции построен социализм самый лучший. Это правда или нет? Он был всегда построен, или это и просто и, идеология была коммунистов? Она ведущая какая? Я verstoor niet tussen vrouwen. А, второе. Э, а, а, я спрошу, если моя жена хочет отвечать. он han, han frågade, på 80-talet så fick man känslan av att Sverige höll på att bygga den perfekta socialismen. Var det sant? Okay. Uh, uh, I think that Sweden has undergone a lot of changes. Я считаю, что Швеция прошла много изменений, перемен. In the 80s, there was a bigger role for the state than it is today. В 80-е была большая роль э, государства, чем сейчас. And one of the reasons why the role of the state has been become smaller is that we had our own economic crisis in the beginning of the 90s. И почему роль государства уменьшилась? Потому что у нас был свой экономический кризис на, поча- на- на- в начале 90-х годов. the crisis became so bad, so people were speculating against the Swedish crown. So the Swedish central bank had to raise the interest rate to 500%. 500%? 500, 500. Uh, the rate was 500? Interest rate for a short while was 500%. Ah, То есть э, кризис был настолько плох, э, тяжелый, что была спекуляция против кроны э, местных жителей и пришлось временно поднять процентную ставку по кредитам до 500%. And due to this crisis, we had to save money, shrink the, the state. И для, в связи с этим кризисом нам пришлось э, экономить и уменьшать э, роль государства. We still like to believe that we live in a, in a society which has generous welfare. Uh, мы все еще считаем, любим думать, что мы живем в, в, в обществе всеобщего благоденствия. But I think what is has changed also is that there has been a bigger part of market economy coming into the welfare sector in Sweden. И, но что поменялось, что больше рыночной экономики пришло в э, сектор э, welfare, оказания помощи, поддержки. Да. Как welfare по-русски? То есть welfare это то, что государство предлагает. Социальная помощь. Ну вот у нас, видите, даже термина-то правильного нету, welfare. То есть, да. Но ну, а все услуги, которые э, государство, да, да, да. это медицина, школа, медицина, медицина это да, все. Соцпакет. Соцпакет. Да, соцпакет. Э, so in Sweden for today, for example, we have a system where, you, we, where we have private schools and where people, where pupils, they get a voucher So our two children, when they w- move back to Sweden, they will have a voucher attached to them. And we can choose, do we want to go to state school or do we want to go to a privately run school? То есть у нас, например, э, система школ, частных школ такова, что дети получают ваучеры, и каждый получает ваучеры, и он решает, куда он хочет идти, э, в государственную школу или в частную школу. И вот эта школа получает вот этот чек, который есть, который государство оплачивает с этого чека. Для много стран это, это как капитализм 2.0. Э, <laughs> это очень, то есть, э, капиталистический. No, no, it's, it's the same value for every child. А нужно доплачивать потом а, вам, если что? Нет, это, это, это, это, это, это чек, который государство... Сколько это в гигах? А, я не знаю. Vet du hur mycket check, skolchecken är? Skolpengen. Skolpengen? Jag vet inte, men jag kan inte reda på det. Моя жена сейчас узнает. Он Но же- я не знаю, это не имеет значения, это просто есть вот Uh, это- yeah, in our, in our uh, education government, uh, now ministry, now discuss about this project. It's Uh-huh. mean uh, money from the children. Yes, Yes. yes. That's why they- they- So, so if our children decides to go to, we decide, we decide, not the children, to go to school X, school X will get the voucher to finance their work. but not the whole. If the expenses are higher in the school and for the quality you want, then you exactly have to pay more. yes. No, no, no, no. But if this is I a fixed voucher, no, it's a fixed voucher, so we don't have to pay more. But if school school has to, to provide more quality and no, they cannot do that. They they get the, the voucher, not more. Well, and then of course we have. <laughs> начало социализма. Да, ну мы сейчас обсудили, что в моей голове это не укладывалось, что как бы, потому что по идее, если школа для обеспечения качества должна а, э, затраты нести больше, чем этот ваучер, то тогда я должен доплатить. Вот. А, Но а, это а, значит, значит, что у вас бизнес-идея хорошая, если недостаточно. То есть это чтобы сделать конкуренц между государственной школой или коммунальной школой и приватной школой, и частной школой. И частной школе они получают вот этот ваучер, но они, они, а они, de kan inte begära они ni ska betala mer än, än vouchern. Det finns ju Это не... Да, моя, моя жена, э, как всегда, права. Она говорит, что... Э, это не частные, это называется свободные школы. А, mm. Свободные школы. Свободные школы. потом, по, по, потом есть частные школы тоже, и там надо оплачивать. Вот, но, наверное, чек, чек, а потом да. доплатить. Да. Но, но, но вот это свободные школы, они имеют право э, сделать прибыль. То есть иногда это ну, частные компании, которые зарабатывают деньги тоже. Э, но для многих стран это очень, то есть, рыночная идея. Э, и у нас тоже есть э, частные предприятия, которые обеспечат медицинскую помощь тоже, которые государство оплачивает. Это тоже для многих стран, это очень такое рыночное в этом плане Швеция, Швеция сейчас очень такой рыночная страна. Mm-hmm. В другом плане люди думают, что мы очень, то есть социалистическая. Например, это вот, вот тоже очень хороший пример, что касается равноправности. Когда мы получили наши, наши два детей, э, у нас это примерно как Я знаю, нет, все правильно, все правильно, мы просто догадываемся, о чем идет речь. <laughs> О декретном отпуске. Vacation on... Э, нет, нет. Э, но для каждого... It was получил, so you accept... Accept, Родился, когда родился, наших детей. А. The reason behind is that back in the 90s you wanted to, to, to put uh, competition on the state because uh, you could see that the, the, state was not always delivering the best uh, quality. So the charities had the opportunity to start up uh, welfare for elderly care, uh, also then they, they were allowed to start schools. Yeah. So the thing is that they have, this, they have the same budget, it's just about who can deliver the best quality and efficient. budget, so but they can still make a profit. You can still make a profit if you can if you can uh, if you can deliver quality at the same budget or a lower budget. So basically, basically people people private people said that we can deliver better quality than the state school and still have money over. And in many cases they succeeded. Because many charities could see that what we deliver is usually better quality with a, with a with a limited budget, and that's why you, they decided to, to start to, to allow for competition for the state. Ну, очень коротко, в 90-х годах произошло э, неудовольство людей тем, э, что государство не оказывало качественные услуги, достаточно качественные услуги за те деньги, которые налогоплательщики платили. И для того, чтобы привести, заставить конкурировать, тех, кто оказывает услуги, была создана вот э, система, в которой, например, ча, э, частные школы или, например, э, фонды, которые, благотворительные фонды могли начинать свои инициативы, например, по уходу за, за стариками. Mm -hmm. То есть, когда это были, в общем-то, частные инициативы, но люди говорили, что мы за те деньги, которые государство выделяет, на, на, и можем работать более эффективно и еще и получать прибыль. Поэтому нам, мы готовы в этом участвовать. Да. Ну, хотя бы, то есть это один, один пример. Другой пример, это что касается э, paternity leave. А, ну, то есть э, уход, э, декретный отпуск, уход, уход за ребенком. Да, да. то есть в Швеции для каждого ребенка э, мама и папа получают всего 14 месяцев где они могут получить ну, где-то 8-10% из оплаты до какой-то лимита. Это если вы миллионер, вы не получаете 80%. Но интересная вещь следующая. Э, это 14 месяцев, это только если отец берет 2 месяца. То, то есть, в принципе, 2 месяца только для отца. Если Пар э, решает, нет, только мама будет дома, тогда мама только умеет, э, прав, имеет право 12. И это то, то, тоже для много иностранцев, это как, это, не, это, это коммунист, <laughs> коммунистическая система. И для нас, шведа, это мы, мы читаем, что это очень хорошая система. И сейчас, потому что это, это чтобы э, немножко, там ведь немножко давление на отца, тоже быть дома с ребенками. Я, на, я, например, я был дома с моей дочерью полгода, а жена работала, с сыном тоже полгода, и, и, и жена работала. То есть это минимум ну, два месяца. Вместе да. это босс э, должны быть 14 месяцев, босс да, да, вместе в 14, да. Да. И ну, мы, когда мы сделали, мы, мы решили, жена 8 месяцев или 10 месяцев, и я остальные. Угу. Это просто потому, что у меня были возможности. Вместе или Получили. По, по очереди. Нет, ну, да. конечно. Да, по очереди, да, да, Нет, да, ну, по очереди, да. По очереди, да. Но это очень хорошо, потому что... А как же вы кормили? Кормили. Ага, вы что, с because mother, if mother is with, if it's neutral, uh, natural. natural. Uh, конечно, первые месяцы это сложно. <laughs> Но нет ничего. Вы, вы начали, вы были первым. Да, не, не, не, не, не, моя жена была первым. Но потом это есть, ну, бутылка. То здесь, здесь возможно. Но я думаю, что это очень хорошо, потому что это дает так много имущества. Одно имущество – это, я думаю, что контакт между ребенок и отцом очень хороший будет. И тоже самое хорошее э, имущество – это то, что это дает возможность для женщины комбинировать карьера и дети. Потому что все компании знают, что если вы женщина 25 лет, все знают, что через 2, 3, 4, 5 лет у нее будет ребенок, и она, ее не будет 2-3 года. Поэтому мы выбираем мужчин потому что он не будет дома. И, и поэтому это более равноправность, э, потому что все будет дома. То есть э, я, я знаю, что это очень радикально для вас, но это, это работает. Верите меня. <laughs> Скажите, вот девочки, ну, наши девочки инфоцентры, очень стесняются, но хотят спросить. Вот после того, как вы 14 месяцев побыли с детьми, куда этих маленьких потом? В детский сад или какой-то да, организация? детский сад. Детский сад. Это тоже очень хорошее решение, которое было создано ну, где-то 10-12 лет назад, что э, детский сад никто не оплачивает больше, чем э, где-то 120, нет, 140 евро ежемесячно. Mm -hmm. это, это права. Это фикс. Это фикс, да. То есть для всех Э, независимо, коммерческий или государственный, да, независимо. Да, для всяком. А И поэтому, это, э, поэтому все, у всех есть возможность э, э, обратиться. То есть это, это не вопрос, вопрос о, о деньгах. То есть частный садик не может быть дороже, чем государственный? För privata eh, dagis var dyrare än мы вашу супругу пригласим да. сюда. Да, но это, это очень частный э, сады Да, два я говорю. То есть нет, в принципе они не имеют права. Но самое, самое важное это то, что все могут can, can afford. Can, э, могут позволить себе. Могут позволить себе э, место на детский сад Равные права будут для всех. Да, и, и все, но ну, и, и это очень хорошо, потому что после того, что я был дома, э, мы все могли бы работать. То есть это очень хорошо для государства, потому что мы обе работаем, мы обе оплачиваем налоги. То есть для, для экономики это очень-очень важно, очень хорошо. Потому что у всех есть возможность комбинировать и детей, и работа. Потому что есть вот это детские сады, которые так, такой дешево, не, не так много стоит. Вы говорили, что вот вам удалось понять, что государство должно быть меньше в стране. Соответственно, есть кто-то вы, а есть государство. Вот кто эти вы, которые влияли на государственные структуры и на власть в Швеции? Это, ну, как все гражданское общество. Как оно формируется? Он, какие у них есть инструменты воздействия? Если, ну, я если думаю, что точно, можете... да, это хороший вопрос. Э, э, han frågar, jag перевожу Chanel. Han frågar om hur, hur, hur vi påverkar och hur, hur civilsamhället är organiserat i Sverige. Э, э, мне кажется, что в Швеции в большей степени гражданское общество это организации, которые занимаются э, э, услуги, э, спорт, например, э, э, э, меньше степени политические вопросы. Э, потому что я думаю, что большинство шведов думает, что они могут влиять власть раз в четыре года, когда они голосуют. Это, это основной инструмент. Конечно, если они очень недовольны, они могут демонстрировать и писать э, статья в газете, но это, в принципе, это, это редко бывает. Я думаю, что все думают, что если они недовольны с властью, они думают, хорошо, следующий э, э, выбор я буду голосовать за другого партию. Mm -hmm. Это в основном. Я думаю, что то, что отсутствует в политике Украины, это э, идеологии. Э, потому что все, в основном, все партии, они созданы вокруг одного человека. И я думаю, что это для избирателей Швеции это легче, потому что все партии, они в основном идеологии. И поэтому это, то есть, все знают, если я за эту партию голосую, значит, налоги растет. <laughs> Если я за это, налоги уменьшаются, но э, государственные услуги немножко меньше тоже. Это выбор, я думаю, что дает людям доверие, что они могут влиять на их будущее через кодекс. То есть, в Швеции, то есть в Швеции получается так, ну, уже система выработана, что если партия обещает налоги повышать, да. Да, то они повышаются. И наоборот, у нас, к сожалению, есть вот другое обещают понижать, они наоборот повышаются. Да. А вот скажите, вот если вот назад отмотать, ну понятно, что у вас уже система выстроена, государственных органов и общества. А раньше все-таки, наверное, ну, не сразу было все так идеально. Вот как формировалось то, что вот раз пришли, прошли выборы, пришли партии, не исполняют свои обязательства. Вот как общество на это влияло, как власть отчитывалась перед обществом, как зарождались эти процессы? Это был такой очень длинный процесс через много-много-много лет. Э, у нас э, играл важный роль э, э, профсоюзные тоже. профсоюзные, которые дали рабочий класс влияние и, и, и голос э, политические дискуссии. но тоже был такой гражданское общество, это давно уже, был то, что называется э, это организация, которая думает, что никто не должен выпить алкоголь. Как это называется? Э, они против алкоголя. Ага. Э, но алкоголь? Да. Выбирали большую роль общества а... трезвенников. Но это были как, так, как 90 лет назад были организации, потому что Аркулис были очень большой проблема в государстве. И они сказали, у нас в нашей организации никто не бьет. Э, и это тоже, если вы развитие гос... политической системы, jag pratar om nykterhetsrörelsen, att den, vilka som var viktiga i, i formeringen av svenska demokratin. Fackföreningar, nykterhetsrörelsen, там Цишал. Спасибо. Вы хотели спросить? Да. А, скажите, а как вы оцениваете э, систему здравоохранения Швеции и знаете ли вы, что вы чем-то что-то можете научить Украину в области реформирования? Потому что, как вы знаете, у нас сейчас реформа здравоохранения достаточно активна. Healthcare. Healthcare. Right. Эм, это, ну, это немножко идеалистический вопрос, по-моему. Я, я, мне кажется, это невозможно создать хорошее, очень качественное здравоохранение, если нет налоги, которые достаточно высокие. Э, это то, что у нас в Швеции. У нас в Швеции есть частные э, альтернативе услуги, но это достаточно редко бывает. все финансированное через э, государство, то есть через налоги. И это очень большая часть ВВП э, у нас. Какой процент? Hur stor procent är в sjukvården i Sverige? Она, моя жена сейчас узнает. Она рулит. Давайте разные вопросы. Вопросы, они сложнее и сложнее. Ну, поэтому ну, давайте в последний. Другие еще один вопрос. Немножко о себе. Ризан Светланов, я гражданским форум и а, хакерская общественная революционная палата. Ну, я вот, наверное, все-таки продолжу вопрос по поводу роли гражданского общества или организации в вашей стране, потому что но профсоюзное движение у нас никогда не играло такой большой да. роли. После революции у нас сложилось, как вы знаете, очень много таких гражданских движений, организаций, которые э, ну, пытаются, собственно говоря, заставить власть работать по-новому. Доказать власти, что исполнительная власть – это нанятые менеджеры, которые подотчетны нам, налогоплательщикам. Но нет механизмов Э, вот этого контроля за властью, нет механизмов отчетности, наша власть не умеет отчитываться, для нее это что-то страшное. Вот есть ли такие механизмы у вас, как гражданское общество спрашивает отчет власти, или как власть отчитывается? И у нас как нет... происходит контроль? Вот мэрия, да? да. Мэрия, и у нас нет четырех лет. Может, и могут ли люди, влияют ли, контролируют ли они за принятием бюджета из расходов... Очень хороший вопрос. Нет доверия выборам. да. Ну, 4 года у нас нет. Это, Сейчас, очень, да. это очень хороший вопрос. Э, я думаю, что два, два вещи важны. Э, один – это то, что мы называемся по-английски transparency. Открытость, открытость. То есть в Швеции есть очень большой степень открытости. То есть где, в принципе, все гастаны могут обратиться в ГЛАС и сказать, я хотел бы посмотреть вот этот документ. И ГЛАС тогда должен отдать вот этот документ. Это во-первых. Во-вторых, э, и тоже, я думаю, что это э, улучшается тоже э, в Украине. Я был очень рад, когда я видел, что был совещание антикоррупционный комитет в Раде. Это был стриминг онлайн. Такие вещи. Ну, может быть, это не самое главное, вот это совещание, но это как принцип. Это очень важно. Что то, что власть делает, должна быть транспарент, открытой. Прозрачно. Прозрачно. Э, очень хороший э, пример это в Берлине. Я не знаю, если вы были в Берлине. Там парламент то есть все здания для комитетов парламента в Берлине. Прозрачные. Э, это, стекло, да. Чтобы люди могут все время смотреть, что политика делает. Это как принцип очень важно. И во-вторых, во я думаю, что очень важно, что э, хорошие СМИ, то есть СМИ, это то, что мы уже э, обсуждали, то есть э, э самостоятельные газеты и Э, теленовости, которые действительно пишут и рассказывают, что происходит. Потому что это, это для, для шведской власти очень важно, но ну, это тоже для меня как, э, как посол, я об этом думаю. То если газета узнает об этом, я могу сказать, да, это было мое решение, и да, это было хорошее решение. Это, то есть это как watchdog, mm -hmm. очень важно. Но я думаю, что в Украине это улучшилось тоже. Я думаю, что это, это э, Renovation Package for Reform и, и другие э, э, организации, ну, совместные организации, и тоже СМИ играет сейчас важнее и важнее роль э, в Украине. И поэтому, ну, как я сказал, я я оптимист. Вы тоже здесь. Да, да. Это надо, надо вспоминать себя. То есть, да, есть огромные вызовы, огромные проблемы, но тоже есть огромный потенциал. И я уверен в том, что условия э, изменять э, страну, поменять страну, никогда не были лучше, чем сегодня. Это, и, и я чувствую это, когда я встречаюсь с вами, студентами. Это есть такое искреннее желание э, изменять страну. И поэтому это, я, мне кажется, это невозможно не быть оптимистом, когда вижу вот это сил, это двигатель, это мотор э, изменения, который существует везде в Украине сегодня. Поэтому это it's a matter of time. <laughs> Вопрос не можно задать в развитии просто на секунду? Конечно. <laughs> Последний. Последний вопрос. А все-таки, как вы считаете, может ли быть у политиков Швеции настолько вот большое искушение использовать власть таким образом, чтобы ну, заработать ну, не миллион, миллион евро мало, там миллиард евро и куда-то убежать из Швеции навсегда. И, как, какие механизмы в Швеции останавливают этого политика от такого поведения? Ну, в принципе, в принципе, все, которые решили заниматься политиками в Швеции, они, они не это делают, чтобы быть зарабатывать деньги. То есть они, они, они, они принимали решение, что хорошо, я хочу... Это самое главное. А для них власть важна. Они сами по себе это э, э, как бы. Э, э, confess, continue because they confess that they are, yeah, you know, they like to они признают, что хотят быть во власти, потому что получают удовольствие от власти. Да. Да. Э, это не власть, это не бизнес. Да, да это власть не бизнес. Но еще раз, еще раз, это, это, это одна из вызов э, для Украины, что есть, э, ну, последние 20 лет были э, отношения между властью и бизнесом были слишком тесными. Но, честно говоря, это существует в других странах тоже. И еще раз, я думаю, что то, что важно, это развитие э, сектор э, средние и маленькие предприятия, потому что в Швеции средние и маленькие предприятия никогда не э, э акцептировали. Не принимают. Не принимают, если политики только слушают на большие предприятия. Mm -hmm. То есть они как counterbalance, э, который очень важен. Последний вопрос. Да. Вот те программы энергетические, которые вы в Украине, Швеция, государство в Украине впровадживает, да? Как, внедряют. А, внедряют. Внедряют, да. Э, э, со шведской стороны не будут контролироваться? Мы же прекрасно понимаем, что такие суммы у нас просто тают. Да, да. И я, я всегда, э, да, я, это хороший вопрос. Дело в том, что Швеция одна из стран в мире, которая дает больше всех э, деньги на э, международную помощь. Да? Да. процентом процентном процент, почти, почти процент из ВВП мы даем как международную помощь угу. другим странам. Ну, в принципе, самые бедные э, но включительно Украина. То есть э, development assistance. Угу. Помощь в развитии. И шведы, в принципе, готовы это делать. Но только если они знают, что есть эффект с этой днем, что это помогает этой днем. Поэтому это для меня, как посла, очень важно знать, что вот эти деньги, они не будут э, кормить э, э, коррупции и такие вещи. И поэтому мы сделаем очень жесткий follow-up и, и, и, и auditing все проекты. Это очень хорошо, потому что это важно, чтобы создать высокое credibility, доверие, доверие на, на, на наш, наш помощь. То есть в Швеции но это вызов для меня тоже, потому что это значит, что я часто получаю очень хорошие приглашения. То есть давай, пожалуйста, помогите вот эту программу. Я, я вижу, что это хорошая программа. Но, может быть, они не могут выполнить все условия, чтобы я могу принимать э, хорошее решение данной. Вы понимаете, что это, конечно, это должна быть, но иногда это тоже немножко frustrating. Фрустрирует. Вот это все регуляции, которые должна быть. Но ну, я понимаю, что это должна быть, потому что это, это деньги, которые я и шведы оплачивают как налоги. А что значит жесткий аудит по-шведски? Жесткий аудит... Но э, ну, это значит, что у нас есть профессиональные компании, которые проводят это. Э, но я хотел бы сказать, что это тоже, что касается нашей помощи, э, гражданское общество, я сто процентов уверен, что это был очень хорошая помощь, которая действительно помогала стране. Эм, и, ну, как все в жизни, это много а, отношений отношениях, доверия тоже. Mm -hmm. Но я в этом смысле я, я, я убежден. Но это хороший пример. Вот это гражданское общество, это организации, ну, Центр ЮЭ и Helsinki Группа, и Media Law Institute, который мы поддерживаем, все вот эти организации, они все говорят, что это было так тяжело, когда мы хотели прочтение, потому что все вот эти условия надо выполнить. Они могут, должна быть указывать, что все вот это auditing, все, они, то есть организация, все должна быть. Им было надо тратить так много времени. Это. Но после этого они сказали спасибо, потому что сейчас наша организация это гораздо лучше работает. То есть, конечно, спасибо за деньги, но тоже спасибо что -то за то, что у вас были такие жесткие условия, потому что сейчас наша организация более эффективна, чем раньше. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, спасибо. спасибо. спасибо за то, что вы пришли.